Hey, hello Exiles, ici Zelk pour une petite vidéo des bombes de l'oncle Zelk. <laughs> Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite Ranger, ma petite Ranger Tornado Shot, histoire de vous montrer encore une fois un build simple d'accès, pas compliqué à comprendre et qui nécessite peu de choses pour bien progresser, pour bien démarrer à Path of Exile. Donc ici on peut me voir dans mon petit hideout qui est en pleine création. Hein. Il n'est pas encore superbe, superbe, mais voilà. Toujours ça de bon. Donc on va aller directement se mettre en mode TPS. On va aller à... Poum, poum, poum, poum, poum, poum, Docs Parce que pour l'instant il est toujours en phase de pexing. sort juste de vous montrer ce que ça donne comme Boyd. Les différentes mécaniques, les différentes gemmes et le skill tree. Histoire de montrer aux gens un peu de build différent d'un petit papy summoning. Un papy summoning, c'est toujours bien, mais faire ces choses par soi-même, c'est toujours mieux. Donc, pour ce build, il vous faut une bonne petite rongeur avec un bon arc, quelques items défensifs et surtout ce qu'il gems, c'est-à-dire il nous faut Tornado Shot. Donc Tornado Shot, c'est un spell qui en fait va vous permettre, donc je vais vous montrer ça en solo de tirer une arrow à l'endroit de votre curseur. Et cette arrow, comme vous pouvez le voir ici, va se démultiplier en 3 par la suite. Avec Tornado de Shot, on va mettre Weapon Elemental Damage, on peut mettre aussi Added Fire Damage ou une autre gemme genre Physical Damage, etc. Qu'importe, c'est vraiment au choix de, chacun. Les sur Multiplier Projectile pour tirer 3 arrows à la place d'une, qui vont ensuite se démultiplier, et surtout Pierce. Pierce, ce qui va faire qu'en fait, la première arrow, vous pouvez voir quand je tire, va toucher et percer directement les, premiers ennemis. Il faut savoir que les arrows qui vont ensuite se propager dans tous les sens, elles n'ont pas une chance pierce élevée. Du coup, en mettant pierce, ça va permettre de clean les pactes à une vitesse assez monumentale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec ça, nous avons Mirror Arrow, qui permet de créer un double de vous-même, qui va pouvoir attirer l'ennemi, et servir aussi de decoy, hein, enfin de, de générateur d'aggro. Et avec ça, nous avons aussi Blink Arrow, qui permet de se TP donc un des deux des nouveaux spells mis pour la Ranger, qui sont assez franchement pratiques. Personnellement, je les trouve juste bien, bien, bien. Ok, avec ça, on a un stuff assez basique, hein. pour l'instant rien de très intéressant. Bon, un cuivre unique, mais c'est juste que j'ai pas mieux pour l'instant. Tout ce qui est euh, armure, euh, armure, evasion, résistance, etc. Quelques petits anneaux, un petit unique ici qui est assez pratique, donc vous pouvez voir que Fatigue gagne un peu de vie, un peu de résistance, etc. Mais c'est surtout les deux derniers slots qui sont intéressants. 2% physical attack damage, leech as life, et 2% physical attack damage, leech as mana, ce qui vous permet de rester tout le temps full life, full mana. en règle générale, ça compense pas mal. À côté de ça, au niveau des auras, nous avons hate red donc qui va réserver une partie de mon mana, mais qui va me permettre de gagner beaucoup de dégâts de froid, donc on peut voir qu'on gagne 32% de mes dégâts physiques totaux en cold en plus, donc 32% de dégâts en plus. Et à côté de ça, nous avons aussi Herald of Ash qui va vous permettre d'avoir 15% euh, en plus. Donc au total, ça fait 32 plus 15, ça fait 47. Oui, si je ne m'abuse. 47 <laughs> dégâts en plus total et qui sont des dégâts élémentaires. C'est pour ça que j'ai mis Weapon Elemental Damage. Donc on va voir plus ou moins le build, comment il se progresse. Bah, c'est très simple. Suffit de tirer et de violer du mob. Vous pouvez voir que ça fait énormément de dégâts. Hein. Ah, voilà tu Flame Blood. Tup, tup, tup. Voilà. Easy peasy, motherfucker. Donc, niveau vitesse de clean, bah. Voilà. pour l'instant, je suis dans une zone qui est juste de mon level. De mon level, pardon. Et on peut voir que ça clean à une vitesse assez phénoménale. Hein. Il, faut pas grand chose pour tuer des trucs. Hein. Faut voir aussi que j'ai un arc assez lent, c'est dommage, mais bon, tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant. Ce qui fait que le boy n'est pas trop hum, jouissif entre guillemets. Une fois que vous avez un arc avec beaucoup plus d'attaque speed, ça se transforme en une espèce de machine de guerre. Ce qui est juste badass as fuck. Ok, donc ça c'est plus ou moins pour le gameplay. Là on va se TP en ville, histoire de vous montrer l'arbre de talent. On va se mettre dans un endroit tranquille. Ok, pour l'arbre de talent. Donc, il faut savoir que les mécanismes de défense de la Ranger, c'est l'Evasion. L'Evasion, ça fonctionne comment Ça fonctionne au fait, quand vous allez prendre un coup, le serveur calcule si vous le prenez ou pas, entre guillemets. Hein. Donc on peut voir sur mon personnage, en défense, j'ai mes résistances qui sont presque capées, et j'ai 47% de chance de euh, nullifier complètement les dégâts. Les dégâts ne me toucheront pas. 47%, en fait, c'est énorme. C'est vraiment insane. Faut savoir aussi que ça me permet de me protéger contre les reflects. Vous avez déjà vu les Reflect pack. Bah, en règle générale, si vous tapez dessus, il vous renvoie les dégâts. Sauf que vous avez une chance euh, d'esquiver aussi ces dégâts. Donc les dégâts en reflect, bah je les esquive, tout simplement. <laughs> C'est ça qui est beau. Donc en règle générale, bah, je m'en fous complètement. Donc pour démarrer, on prend Evasion and Life, Evasion and Life, Evasion and Life. On monte jusqu'à, enfin, on descend jusqu'à Finesse, attaque Speed, Accru Récit, Dextérité. On prend Earth of Oak, pour la vie et pour les chances euh, de ne pas être stun, parce que bon, se faire lock c'est des grandes chances de mort. Une fois que c'est fait, on, part, on descend par ici, on descend par ici, on va chercher la life, fix skin, la vie c'est toujours bien. Ensuite, on remonte juste au-dessus ici, on va chercher Undersguile, donc double vos chances d'esquiver les attaques des projectiles, donc au fait en gros, Vu que moi, ce sont aussi des projectiles, il faut savoir qu'avec les 47%, ils sont multipliés par 2. Et le cap est à 90%. Donc en gros, je suis immunisé aux projectiles. Enfin, il me reste 10% de chance, enfin de malchance que je me fasse toucher, mais c'est très rare. c'est presque... C'est impossible, en règle générale, que ça m'arrive. Une fois que c'est fait, Bah, bah vous êtes bien là <laughs> C'est plus ou moins tout ce qu'il faut. Vous prenez la dextérité, ensuite on va prendre du beau Critical Strike, Chance, natality. Donc faut savoir qu'aussi on peut prendre énormément de critiques avec ce build, vu que les reflects, bah, on s'en fout, hein, on s'en bat, les, les steaks. Une fois que c'est fait, vous descendez par ici, vous remontez, vous allez chercher King of the Hill, donc augmente les critiques, et en plus de ça, knock back les ennemis on hit quand vous faites un coup critique. Donc ça veut dire que les ennemis vont reculer. Donc encore un bon moyen de défense. Plus vous avez de critiques, plus les ennemis euh, n'ont pas le temps d'arriver jusqu'à vous. Soit ils sont assez squishy et vous les one-shottez, soit ils sont tanky et ils reculent. Il est tout bon. Une fois que c'est fait pour remédier aux problèmes de mana qu'on peut avoir dans les bas niveaux, on descend jusqu'ici, on va chercher Revelry. Donc Revelry, il y a les points ici, mana gain on killing blow, etc. Donc en gros, dès que vous tuez un ennemi, vous gagnez 5 de mana, 10 de mana, boum, 22 mana. Donc c'est pas mal, mais en plus de ça, nous avons 2 de mana gain for each enemy hit by your attacks. Ce qui fait qu'en fait, comme vous avez vu, le mécanisme euh, de ce spell, ici j'ai 3 flèches qui vont se démultiplier par 3, donc ça fait 9. 9 x 2, ça fait 18 points de mana gagnés. Mon spell me coûte 20. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu aucun problème de mana. Ensuite, à partir de ça, une fois que c'est fait, vous remontez ici. Vous prenez life, life, life. Vous remontez, vous prenez tous les points de dégâts niveau de l'arc, parce que le dégâts c'est bien. On remonte ici, on va chercher acrobatique. Donc ça rajoute 30% de dodge 50% moins d'armure et 50% moins d'énergie shield. 30% less chance to block spell and attack. Ça, on s'en fout. L'armure, l'énergie shield, les chances to block, on s'en bat les steaks. Mais au fait, ça donne du dodge, pas du evade. Donc en gros, c'est encore un mécanisme de défense supplémentaire. Donc en gros, quand je vais prendre un coup, le serveur va calculer d'abord est-ce que le coup va passer les 30% de chance d'evasion, enfin de, de, dodge. Ensuite, il va seulement calculer si le coup est passé, les 47% de chance euh, tout court. Ce qui va vous permettre en fait d'être extrêmement tanky. C'est deux mécanismes de défense en plus. À côté de ça, nous avons Acrobatic Improvements, donc 3, 4 et 3, donc ça fait au total 10% euh, en plus. 10% en plus, donc ça fait 40% de chance d'évasion. plus 47% encore. Donc voilà. Et ensuite, nous avons ici, phase acrobatique, 30% de chance to dodge spell damage. Donc ce qui veut faire que même les spells auront une chance de ne pas vous toucher. Donc pour l'instant, je suis franchement immunisé aux dégâts. C'est godlike. Ensuite, en dessus, au-dessus, pardon, on va prendre projectile damage et piercing shot. Donc le piercing, comme vous avez pu voir sur ce build, est très important. Ensuite, ce que je ferai plus tard dans ce build, c'est que j'y passerai par ici. J'irai chercher tout ce qui est point de vie ici. Sûrement les dégâts par ici. Les points de critique qui sont ici. Je remonterai par ici pour aller chercher Quickness. Et ensuite, tout ce qui est critique, ici. Et ensuite repasser par Sniper, etc. Coordination. Et ensuite tout ce qui est points de vie, donc sûrement les points de vie par ici. Les points de vie par là, sûrement quelques points pour les, la régénération, euh, la régénération de mana, pour, le, pour les auras, histoire de tourner avec encore un peu plus d'aura. Et c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir pour ce build. Ce build ne nécessite aucun item unique. C'est vraiment, c'est juste, euh, on peut l'améliorer comme ça. Il y a juste un item unique qui est euh, à haut niveau très prisé par certains joueurs, qui est en fait le Drill Neck. Donc c'est un carquois qui va en fait augmenter vos dégâts en fonction des chances de pierce que vous avez. Et comme la pierce est très importante sur ce build, il nous en faut tout le temps, du coup ça va augmenter vos dégâts d'une manière très considérable. Voilà. Excepté ça, bah, pas grand chose à savoir, hein. juste de l'Evasion sur vos, sur vos pièces d'équipement de la résistance, de la vie, et vous êtes vernis. Pas besoin d'avoir beaucoup plus. En solo target aussi, il faut savoir que pers euh, Shot, pardon. Tornado Shot, avec l'essor multiplier projectile, donc 3 arrows, ça vous permet d'avoir un clean même en solo target qui est très bien. Très très bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à savoir. Sauf que vous pouvez aussi utiliser Puncture, qui a été nerf récemment, donc pour moi, je l'utilise moins pour l'instant. Et euh, si vous voulez encore plus de clean euh, de zone, vous changez Lesser Multiplayer Projectile pour Greater Multiplayer Projectile. Vous tirez 5 arrows qui se démultiplient par 3. Vous imaginez plus ou moins ce que ça donne. Hein. C'est du viol, du viol. Les, ennemis ennemis sont bang par des arrows, c'est n'importe quoi, voilà. <laughs> donc c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir pour ce bug. Donc au niveau de l'arbre de talent, de la vie, de l'évasion, des critiques et quelques dégâts euh, de beau. Ce point-ci, qui est extrêmement important à avoir, ces points ici aussi, et à partir de là, de la vie, etc. Et, voilà, et ce point ici qui vous permet à bas level, vous pourrez sûrement le changer euh, plus tard, je n'ai pas encore fait le test à plus haut niveau, mais le changer, le retirer pour chercher autre chose dans la boîte de talent une fois que vos points de mana sont réglés. À partir de là, bah voilà, c'est plus ou moins tout. Bon chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous fais des gros bisous, c'était l'oncle Zulk pour les Bombades. Allez, ciao ciao.